हाय मेरा नाम शिवानी है और मैं आज आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ पीपल फार्म की किचन से जब मैंने अपने डाइट में रॉ फूड इंट्रोड्यूस करना शुरू किया तो उसके पीछे रीज़न ये था कि जो रॉ फूड है वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दियर है कंपेयर टू कुकड फूड उसके अंदर जो नेचुरल एंजाइम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में बेटर तरीके से एब्जॉर्ब हो पाते हैं तो मैंने बहुत सारी स्मूदीज़ एक्सपेरिमेंट करनी शुरू की बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई करनी शुरू की पर जब भी मैं स्मूदी पीती थी तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी क्योंकि हमें कुछ खाने की आदत है सुबह ब्रेकफास्ट में तो मुझे लगता था मैंने कुछ पी लिया है पर कुछ खाया नहीं है मैं मिस करती थी कुछ एक्चुअली में खाना तो मैंने स्मूदी बोल्स ट्राई करने शुरू किए तो स्मूदी बोल का जो टेक्सचर होता है वो बहुत क्रीमी होता है सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम जैसा होता है उसमें फ्रेश फ्रूट्स होते हैं सीड्स और क्रंच होता है तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगना लगा और मैं ज़्यादा फुल फील करती थी सेटिस्फाइड फील करती थी और वो हेल्दी भी है तो आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं उसमें हमने अपनी वीगन मूसली का इस्तेमाल किया है जो ये वीगन मूसली है इसमें ऑलरेडी ग्रेन्स हैं और सीड्स हैं तो ये अपने आप में ही न्यूट्रिएंट रिच है तो आपको इसके लिए सिर्फ घर में ताज़े फ्रूट चाहिए होंगे स्मूदी बोल तैयार हो जाएगी इस मूसली के साथ तो आइए अब हम आपको रेसिपी बताते हैं सो so, इस स्मूदी बोल को बनाने के लिए हमें चाहिए वीगन मूसली और कोई भी ताज़े फ्रूट्स हम इस रेसिपी के लिए यूज़ कर रहे हैं बनानास पॉमीग्रेनेट और आधा कप चाहिए हमें मिल्क ये सोए मिल्क है जो हमने घर में बनाया हुआ है ग्रेटेड कोकोनट चाहिए आप कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं हम वॉलनट्स यूज़ कर रहे हैं आप बादाम काजू जो भी आपके पास अवेलेबल है आप थोड़ा सा वो इस्तेमाल कर सकते हैं सीड्स में हम आज चिया सीड्स का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बाकी सीड्स हमारी मूसली में है फ्लैक्स सीड्स और सेसमे सीड्स इस मूसली में ऑलरेडी हैं तो हम चिया सीड अलग से डालेंगे तो ये एक टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ चिया सीड्स का उसके बाद आप फ्रेश बीटरूट यानी चुकंदर ले सकते हैं ये फाइब्रस होता है और ये एंटी में रिच है तो मेरे पास चुकंदर नहीं था तो मैंने चुकंदर का पाउडर मेरे पास था मैंने वो यूज़ कर रही हूँ ये ऑर्गेनिक बीटरूट पाउडर है मैं इस रेसिपी में उसका इस्तेमाल कर रही हूँ तो आइए अब बनाते हैं सो so, जो बनानास हम यूज़ कर रहे हैं हमने उसको रात को चॉप कर कर फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए रख दिया है तो ये बिल्कुल इस समय हार्ड है अब हम इसे ब्लेंडर में डालेंगे दूध के साथ और जो बीट रूट पाउडर है उसके साथ और ब्लेंड कर लेंगे ये आधा कप सोए मिल्क है और उसके बाद हम यूज़ करेंगे बीट रूट पाउडर और अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे सो so, हमने ये सब कुछ ब्लेंड कर लिया और इसकी कंसिस्टेंसी आइसक्रीम जैसी हो गई है सॉफ्ट और एकदम स्मूथ और अब हम इसको बोल में डालेंगे और बाकी जितनी भी टॉपिंग्स हैं उससे इसको गार्निश कर देंगे तो इस स्मूदी बोल को अब हम फ्रूट्स और सीड्स वगैरह सब लगाएंगे तो मैं मैंने थोड़े से बनानास काटे हैं उसको आप लगा दीजिए पोमेग्रेनेट्स या जो भी आप फ्रूट यूज़ कर रहे हैं उससे आप ये डेकोरेट कर सकते हैं फिर आप ऐड कर दीजिए चिया सीड्स थोड़ा सा कोकोनट जो भी नट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो भी आप इसमें आप डाल सकते हैं और क्रंच और थोड़ी सी स्वीटनेस के लिए हमने इसमें मूसली डालनी है and it's ready I hope you enjoy it please अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताइए